Co ty kurwa robisz? Halo, ała, ała, ała, ała! what, what you doing? What you doing, kurwa idiota? Gdzie my coś jeszcze zjemy? Tutaj! Maldinis! Oby nie było nikogo, oby nie było nikogo, oby nie było nikogo. Fuck! O nie! Damn! Women! Damn! Fuck. Don't be stressed, just chill. Just take a fucking dish and run. Nikogo nie było. Good, good, no, good morning. Where, where can I order good morning, hi. this? Right, yeah, right over here. What oh, yeah, okay. Hello, good morning. I would you uh, order something to eat? Maybe big pizza and Coca-Cola. Okay, but like uh, bullet pizza, Draco pizza, you know, what, what are you feeling like? Um, uh, yeah, just one for me and and uh, something to drink. Maybe Coca-Cola, Yeah, comes please. with it. It comes with it. Don't worry. So the entree number one is going to be your full meal. Do you want a box with that? Uh, uh, uh by cash, yeah. No, did you pay? Did you swipe? Okay, uh, uh where? Right here. Oh, yeah. Sure. <laughs> Well, a lot of money for for this eating. Uh, yeah, but look, look, it's a but full we'll meal. But will be good. will be good. Yeah, yeah, yeah, yeah. You got a full meal. You got the pizza, the okay. side, the drink, yeah. everything. Look, look, look. It's a lot of. Oh yeah, damn pizza. Theater is, is a nice. Uh, uh, it's uh, what is what is yeah, this? Yeah. There's lucky cookies, cookies like a. Snow morning wood. That's like a dessert pizza. That's like a breakfast pizza. Okay, okay. <laughs> Smell nice, nice. F thank you, thank yeah. you, gentlemen. Have a nice day. Have a mm-hmm. nice night. You too. See you. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Good morning, ladies. Good morning. Have a nice day. Hello. Oh yeah. uh, sitting on the sofa and eating some pizza, drinking Coca-Cola. Nie, przecież za chwilę freestyle napierdalam z tymi laskami. Mam 10 koła widzów z Ameryki. Nice chicks, but I can't say nothing to the, to her, cause I'm fucking pumpkin. Kurwa. Miam, miam, miam, pyszna pizza. Uh, good morning, everything okay? You need uh, maybe pick, pick up to the place? Huh? Uh, maybe you want to drive to the, you know, pick up you to the place? Sure, sure. No I'm badly. Uh, where are we going? Uh, PD if you could, Mission Row. PDF, Mission Row, okay. Yep, yep, yep. Okay, um, I use GPS because you know. Okay? Eh. Oh, GPS? Yeah, yeah, yeah I got exactly. you. Exactly. Uh... Okay, let's oh, go. There you, yeah, you got it. Jak powiedzieć co tam, co u ciebie? So, uh, what do you what do you do other than dodo, or is this your uh, main occupation? Occupation? job? Is this your main job? Yeah, yeah it's my main job. Uh, it's my uh, second day, you know. Oh, I, I oh, started yesterday. <laughs> Yeah, yeah. I'm, I'm, fresh in the city, you know. I, am new here. It's, uh, oh. yeah. Uh-huh. well, welcome to Los Santos, an <laughs> unforgiving city. Thanks, thanks. But uh, I have a little problems. My English is not perfect, and I, you know, try uh, find some friends and other things. Yeah. Uh huh. How are you? I'll tell you, you, what. There's plenty of friendly faces here. Just be careful, you know. Yeah. yeah. Who Thank you. you try to associate with. You're a p policeman, yeah? Yeah, I'm a Major Claire Everly within the CPD. Oh, Major, so you are in the higher, in the rank, you know? I, I guess. I don't know. Sometimes it doesn't feel that way, but yeah, I guess you could say that. Mm, Nie rozumiem. Ah, this, this, this, this light. Oh yeah, finally. Okay, let's go. Jak powiedzieć, czy długo pracuję w policji? So, what is your uh, main like things you want to do in Los Santos? Uh, just find nice time, you know, uh, nice job, maybe better than Dodo, and uh, buy my first place, you know, oh. my first my first house, you know. Maybe find a, a <laughs> uh, girlfriend or something <laughs> like that, you know. But I'm really saying, with my language skills, uh, I can find Oh, oh, I, no, there's no, plenty no. of fish in the sea. You'll find someone. Oh, Rus Russian ma slowly machines, yeah? <laughs> yeah, so that's uh, Russia, <laughs> little Moscow. Be careful, okay. those guys are crazy. Hello, man. And I appreciate you. Have a great day, Thank okay? you. Have a great day. Welcome nice. to Los Santos. Yeah, thanks. Uh, have you a cigarette? Do you have cigarettes? I would to, I would to buy, uh, I would to buy uh, kurwa cigarettes. Kurwa, ty jesteś daleko, typie. Only cigar, ah, cigar. Uh, maybe tobacco and rolling paper and um, I made kurwa cigarettes. Yeah. One dish, one of dish, empty badges, składniki, gauss. Co to jest gauss? Co to kurwa jest? Kurwa, no to chyba tyle. Jak myślicie, mogę to jakoś zrobić? Nie, nie, chcę, nie, nie chcę ognia, chcę papierosa zrobić. Tylko potrzebuję może filterki, nie wiem. Dowiem się z czasem. A chciałbym sobie zapalić. Jednego szluga na początku serwera. Zapalniczkę musisz mieć? Maszynkę kup. Czekaj. A wiesz, to próbuję szluga skręcić. Stworzyć swojego szluga. Bo to jest dużo craftingu na tym serwie. Okej. Okay. A gdzie masz maszynkę? Nie ma tu takiego jak maszynka. Papier musisz kupić. Paper? Wszystkiego, wszystko może kupię. Thanks. Thanks, mate. Może e-cigaretę. O, oh, I don't have enough of them. Ah, okej. Okay. No, no, no, nie wiem jak zrobić tego szluga na razie, no będę musiał się kogoś zapytać, a, a to, to już będzie kurwa niezłe wyzwanie. Gausse kubierze, co jest to gausse? Gaza? Bandaże? Okej. Okay. We all know what this is really for. Po co? Że dziewczyna sobie wiąże włosy, kiedy robi lachę? Czy o coś innego znaczyć może? No, ale ja nie mam dziewczyny, <laughs> włosów też, znaczy Logan ma, ale... No. Dobra, nieważne, kupię sobie cygarko przynajmniej jeszcze. Cash. Leonkasz 38 dolarów, ci kręca. Rację, i potem zarobiłem 420, jest gidno. Excuse me! Zapytam. Ja się nie zrażam. E, excuse me, gentlemen. Hello. I'm looking a uh, cigarette shop. Or, or, or, how I can make uh, cigarettes. Uh, so to get some cigarettes, you'd need to go to Mirror Park and go to Clean Getaway. To make them, you would have to have a storefront. Okay, okay, okay, thank you, thank you. So Mirror no Park problem. is my destination. Yeah. Thank you. Have a nice day. Mirror Park. A jeśli chcę zrobić, to znajdę tam sklep, gdzie mogę kupić tam rzeczy. Wszystko zrozumiałem, hejterzy. I, i co teraz? Pęka dupa? Pęka dupa? He. Dzięki, Aga. Dobra, możesz już iść. M mówię, że wiem. Mówię, że umiem. Tak, idź już, no cześć. Okej. Okay. Tak jak się umawialiśmy, pod, za każdym razem jak będę wracał z jazdy, podejmujemy próbę sprzedaży tych diamentów. Czy jak to się mówi? Gemstone? Gemstone? Gem, kurwa, jak gem, tak? Gemstone, dobra. To da, przygotujmy się już, jak to powiedzieć? Hello, hello, uh, I, I've, uh, I found something. Uh, I, I, I, it looks like a, uh, like a stone? Gemstone? O, to czekaj, to ten prezent otwierzamy, otwieramy teraz, z okazji tych subów. Easy man, sorry, I just opened my present. Zobaczymy, ten w środku. <laughs> Nic. <laughs> kurwa, ale jaja. O, nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem no, Powiem ci, kurwa... Ale wiem o co chodzi oczywiście, no nie jestem idiotą. Chodzi o to, że sam pakujesz ten prezent i komuś dajesz. I wiem już, co zrobię. Dam coś Laurze. Dam coś Laurze. A bo wiem tej dziewczynie, która powiedziała, że you are creepy as fuck, You all uh, all time walking around and smell your fucking fingers and scratch your scratching your fucking balls. You are fucking weird i powiedziała coś takiego nie zbliżaj się do mnie. Nie zbliżaj się do mnie, coś takiego, albo jeszcze raz się do mnie zbliżę ci napierdolę. <laughs> coś takiego powiedziała, ale yy, na bank się teraz polubimy. Zmienię to wszystko. Nie pamiętam jak miał na imię. Albo handel Mister Boxami. <laughs> Albo wyrwę, wyrwę kępę moich łoniaków przykleję jedno takiego zwykłego jajka kurzego. <laughs> I napiszę I see you. I watching you. O kurwa. Rozjebałem sobie teraz łeb. Hello. Hello, good morning. Uh, I I'm uh, find this number in the yellow page. Uh, you, okay. you, you wrote Boeing rubi rubies and diamonds, and I got yes. I got something like that. I got two gemstones, colorful stones. I found in the in the stash where I'm in the job. I can sell it. Okay, are they rubies? Are they diamonds? Or what are? Uh, let me look at this. Wait, curva match. Uh, maybe it's a diamond. I, I, I can show you this because I don't know Kurva. Uh, okay. Where are you? I can come meet you. Uh, I, am Dodo Dodo Center Do, Dodo Delivery Center. I, I can okay. wait for you. Okay, I can come down there in a little bit. Okay, Okay, All ah, right, so beautiful. I, wait. Uh, yeah, yeah, I'll you. come down there. Right. Hello. All right, yeah, yeah. Dobra. Dobra, ile kosztuje Rubin? Dobra, żeby widzisz, widzieć, żeby wyglądał profesjonalistę, muszę dobrze wyglądać. Dobra. Nie spierdol tego Logan. E, lean, four. Ooh, yeah, nasty boy. Patrz, mam to. Ruby, Jade. A, mam jeden Ruby. Dobrze. I Jade. Chuj mi, co to jest Jade. I teraz patrz to. Down. I'm Ruby, Ruby, Ruby, Rudy Ruby, Rudy Ruby, kurwa, Rubik. Damn, I, I got something for you, you know. Kurwa, znikło cygaro, kurwa, co to jest? Zajebisty serwer, kto to robił? Przecież to, to demo dolarów, słuchaj, no nie. nie można żadnej emotki robić. Ej, wyobrażasz sobie to? Wyobrażasz sobie to? Sadasz cygaro i odpalasz emotkę. Ty skrypty z 2005. Na Atlantisie mogłeś trzymać klamkę jointa, machać ręką, rozumiesz? Hi, is this the, the Ruby guy? Yeah, I, I got one Ruby, yeah, yeah, it's me, Ruby boy. Uh, I'm sorry, I got caught up with something. I'll, I'll, call you in like 20 minutes, I think. I got, I gotta do something very, very fast, okay? Yeah, okay, no problema, hey, uh. Alright, thank, thank you, have a good one. So what the fuck? Dobra, ale miał śmieszny akcent, więc wybaczam mu. Nasus, kurwa, w, w tym, zadupcał w ręczniku, w szlafroku, kurwa, i w masę na susa. A my tu gadamy o jakimś hard RP. To jest dobry klimat, no powiem ci, że wkręca się człowiek. Wiesz, każdy dolar na wagę złota, pierwsze interakcje, miałem nawet z policją, policjantkę podwoziłem pod komisariat. Tu takie najprostsze czynności, jakie wykonuję, są dla mnie, kurwa, jakbym, nie wiem, złamał szyfr Pentagonu, wykradł jakieś dane. Głupia rozmowa taka. Jeszcze jak dobrze pójdzie, to w ogóle rośnie człowiek sam w oczach. E, galeria, dobra, wracamy do tego, co mieliśmy znaleźć. O, może policjant. Hello. Hello, good evening. Uh, I have a little question. I found a ruby, ru rubin, redstone. Where can I sell it? VLC. You know where that is? Oh no. It's the Vulture Culture. If you uh, open up the uh, the Yellow Pages app, you should be able to uh, find it there. VLC, VLC uh, imports. No, there's no one on the yellow pages right now. Usually they'll say like gem appraisals and stuff like that, and then you oh, can sell it to them. Uh, but maybe hang on to it. I don't know. Uh, there should be a buyer around soon. I mean, yeah, uh, of course. Can can you speak slowly? My English is, is not good, <laughs> and I, I don't understand half half words. <laughs> So, sorry. I just oh. want to sell this, this this stone and and take money. So where I can do that? Oh, it's the jewelry store uh, off jewelry of Pollock Avenue. Okay, okay, so so I take a right uh, to the jewelry store. Thank you, thank you, Mayor, Mayor Policeman. Hey, you're welcome. Uh, have a nice day. You too. Thanks. hello, good evening. Yeah, what up, man? Uh, uh, I'm, I'm looking a store where I can sell uh, ruby, ruby di um, diamonds. Where I can find it? Where you can sell them? Uh, you know, if you open up your sat nav on your phone. Uh, what open? What? Uh, you, you, know your sat nav on your phone. You know, just uh, open up the map. Navigation. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Uh -huh. Yeah. Yep. Uh, and you know what a courthouse is? Okurva. kurwa. Courthouse is. The the the the school, Dennis Labar City Hall, right? Okurva Court, court. Uh, yeah, uh. where where the the judges are. You ever I, you ever gone to get like a, a fishing license or anything? kurwa City Hall, okay. Uh, I'm a bad navigator okay. and my, my, my language skills is so so badly. No, no, you're good, my friend, you're good. Uh, do you know do you know where Rooster's Rest is? Kurwa, salt, kurwa, okay. sąd. Uh, on your sat nav, uh, do you see like these three martini glasses in a line on Eclipse Boulevard? Yeah, I see. One, two, three. Okay. Okay, so if you look at the middle one, Yep. And then you go down yeah. until you hit Haywick Avenue, and there's like um, there's like a record. NPC TCG dealer. Yeah, so if you like zoom in, you'll see like a diamond there. Oh, perfect, perfect. Uh, okay, so thanks and have a nice night and a day. Thank you. Yeah, yeah you too. Yeah. Madam. Podamy. Mam informację, Nie jestem pierdolnięty! Nie jestem pierdolnięty! Gdzie coś zabela? Ruby, Ruby, Diamonds, Diamonds, Diamonds, Ruby! Zaraz się wszystkiego dowiem. Perfekt. Jest jakiś kasztan. Hello! Good morning! Y, hello, I see, do you see me? Widzisz mnie? Widzisz mnie? Kaj? To jest chyba NPC niestety. Dobra, Twitter, co napisać? Mój pierwszy tweet po angielsku, widzowie, kurwa, na tym serwerze. Gallery is gone, odeszła. Come to the gallery, I take care of you. Kurwa, chyba spierdolamy. On brzmi jak jakiś taki... Fuck! Kraś, kurwa, kurwa, kajtki, kija. Kurwa, będę patrzył się przez tutaj szparkę. Już nie, ktoś przejechał, cicho. Ktoś tu pojechał. A, kurwa, oklikałem cię, co? Polak potrafi! Wiedziałem, że będą patrzeć tu! <laughs> A, widać mi, tak, bo z tym. Weź sobie, zrób fotę i wstaw na Twittera? Dobra, ale to na zajezdni. I wiesz, że takie ogłoszenie boomera, że szukam drugiej połówki, I'm looking for second half. Look, I'm looking second half. Good guy, we find good job. A mnie, <laughs> nie wiem, czy to właśnie, jak, to, jak, jak to odbierają ludzie, no. Zaraz sprawdzimy, no. Ej, a weź odegraj takiego typowego Polaka Janusza, co jeździ po komisach na jazdy testowe. Normalnie tak ktoś pisze, że Mustangra sprzedaje, to wbijasz na pewniaka, że chcesz jazdę tak, testowa, tak, a tak. potem mówisz, że ci się nie podoba. Że jednak nie, nie że jednak nie. co ty kurwa robisz? Halo, ała, ała, ała, ała! what, are you doing? What you doing, kurwa idiota? Spadurwa, get the fuck out for me! Help me! Kurwa mać! What the fuck? Hey, what now? Huh? Huh? Sorry, boss. Fucking rashes, guys. Have you job for me? Or something like that. Uh, I should take my... I have to take my, kurwa, much crawler. Uh, drops, uh, marijuana, you know. Pills, yeah, pills. Pound hub, no stolen goods and no marks. Good morning. Hello. Hello. Uh, I, I need some help. I, I want to sell uh, my ruby stone, gemstone. Maybe you can help me? Uh, we don't accept rubies here. Oh no! So where where, where I can uh, sold it? The gallery, so if it's still open. But the gallery is closed, kurka Oh, I, I, guess you're fucked, man. Yeah, uh, maybe maybe you you you buy uh, uh jade. Like I said, we don't buy them. Ah, okay. They're a gallery Fine. item. You can Fine. ask someone who works there. Okay, thanks. Or thanks. used to. Okay. Have a nice day, thank you. Galeria. Galeria jest zamknięta. Tak naprawdę chuj wie co z tymi diamentami. Może one są chujawarte chuja warte i trzeba na tym y, kurwa samochodziku zapierdalać kurwa do końca życia. E, muszę, muszę. 19, 19, 19. Szczęcz, szczęcz, szczęcz. Nie wiem, wygrałem? Tak. Thanks, thanks. Nie, nie, co? Ha? Co? Be? Not a bad game to leave on. What? No, no, no, no, no, no, wait, where's my money? Money, money, money! Przegrałem! Wygra przegrałem czy wygrałem? Tak, jest, mam 2,5. Okej. Okay. Good morning, lady. Hi there. Hi there. Time to send Show me what you got. Seven. Seven. A four. Four, czwórka, ja cię kręcę, nieźle. No muszę chyba, co? 14, 14. Ona ma siódemkę. No muszę wziąć kartę, ale mnie przebije chyba. Tak. Tak. Tak czy siak bym przegrał. Okay, thank you. Hope Thanks. See you again. See you again. Ah, hey, pokaż. Welcome to the game. um... E, proszę bądź łaskawa, proszę bądź łaskawa. <laughs> Ty daj spokój. I'm so shy, I'm so shy, I, you're so pretty, boy, girl. E, spierdalam. Cześć, cześć. E, good game. Good game. See you later. See you later, alligator. Teraz sprawdzamy sobie stan konta i mamy 5000 dolarów. A zaznaczę, że z taką kwotą startowaliśmy na tym serwerze. Bo startuje się z 5 koła masz i chyba 500 przy sobie. No, ale mamy jeszcze, mamy jeszcze Vana. Zajebiście, 5 koła do przodu. I tyle, i tyle, i spokojnie. Dobra, patrzymy jeszcze coś w nie zobaczymy. Zagramy sobie na konsolce. Jutro znowu na 6 godzin do Dodo Esports. <laughs> Dodo Express znaczy się. Saluto dla was. Jeszcze raz dzięki i mam nadzieję, że jutro kolejne lekcje angielskiego i kolejne granie. Cieś, cieś, cieś.